若不是你突然闯进我生我，我怎会把死守的寂寞放任了？爱我的话你都说，爱我的事你不做，我却把甜言蜜语当做你爱我的躯壳。